Saluton kai bon venon. Um hodiau mi iris por doni la sed uh, mi ne povis doni uh, eh, char mia coro batis uh, tro rapide um, mi iomete uh, mal joigis Ah, pro tio sed facte uh, ah, mia puso uh, ne changis sed la postuloin de la doneo changis um, antaue la doneo uh, postuli, uh, postulis che la coro de la donanto uh, ah, batas mal ol po cent dudec uh, ah, foioin uh, dum minuto nun uh, la coro uh, devas uh, bati mal ol po cent foioin uh, dum minuto a uh, mia coro a uh, cutime batis a uh, circa cent dec foioin a uh, dum minuto um estas normale uh, por mi uh, sed protio mi ne raitas doni la sangon hmm. uh, aliga teme hierau uh, dum mi filmis uh, la filmaton uh, miai horoi iu meta chagrenis min uh, do nun mi portas uh, harfascon chu mi uh, tu mi portu harfaskon uh, mi ne scias nun sed eble mi ja uh, portu uh, eble mi ja portas gin. uh, tio estes ĉio uh, por hodiaŭ do Gis morgau!